use. Hai, Assalamualaikum. Hari ini aku nak cuba produk yang tengah laris di pasaran. Ni produk daripada Tidot Channel. Ni, Siti Miang. Satu satu kotak ni RM20. Ada lima lima paket. Paket kan macam ni je. Kosong tanpa pewarna tiruan katanya. Pedas tapi sedap. Okey. Tanpa membuang masa, marilah kita cuba. Kita dah masak Maggi ni. Maggi dia sama macam Maggi biasa. Maggi biasa. Lepas tu perencah dia ada satu ni je. Perencah dia. Nampak merah. Marilah kita mula. Aku tengok ramai sangat orang kata sedap apa semua. So aku nak cuba lah. Wish, macam bau sambal. Cantik dia punya ni. Nanti tengah makan Macam sepis sambal ya. Eh? Pekat dia punya Paste tu kita masak satu je lah ya. Sebab kita ni bukan yang buat makan pun. Nak rasa je. Ram, aku yakin ramai nak rasa tapi tak rasa lagi. Kalau tengok warna dia tak adalah pekat macam ramen tu. Tapi nampak lah merah-merah juga sikit. Kita bawakan tereng selalu aku akan makan ramen dengan apa popcorn dengan telur kan so kemarin nak makan popcorn hari ni so aku makan benda lain kita makan dengan crab stick mana tak? ni pun tak habis tidak tak macam-macam nanti kenyang Okay. lepas tu kita ada juga telur penyelamat kita jika dia nya pedas. Okay, Lailer. Telur matur. Kata Lailer. Okay. Telur matur. Okay, marilah kita cuba. Okay, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Cikirot. Cikirot. first bite bismillah Oh, pedas. Untuk orang yang tak makan pedas aku ni, aku first suapan je dah memang pedas. Betul cakap pedas tapi sedap. Kata rasa macam Maggie pedas gila tak? Tak dia macam Samyang pun tak Dia rasa dia tersendiri Tapi memang pedas Sedap So Pedas weh Kesian Aku ni tak tahan pedas hmm, Untuk aku memang pedas Wah, cuma kau dot Mestilah pedas Dia orang ni Pedas ekstrim-ekstrim apa barang Pedas biasa biasa Bukan mereka makanlah cepat-cepat ya. Crab stick. Dah. Ya? Dah weh. Not normal-normal pedas lah. Ya? Teluh. Patut tambah. Kalau aku tambah cheese sama semua benda aku tambah. Oh. pedas weh Macam Maggi pedas gila memang pedas Aku dah set belum. Telinga aku dah pedih Macam ni lah Kau kenyang minum air Pedas gila Ah, confident eh Letak semua perencah แต่กี่เหลือ Sumpah kan. Pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sudi menonton. Ada yang sudi mendengar aku bila-bila, terima kasih. Ada yang tak sudi dengar, terima kasih kerana nanti tiba nak sibuk dengar. Don't comment. Okay. Cut the crap nah. Tak nak bebel. So, aku dah cuba produk ni. Cikim yang daripada kalau korang ada YouTube takkan tak kenal Cikido kan. Tak payah explain siapa. Saya tahu tu ada gambar dekat kotak tagline dia pedas tapi sedap memang pedas guys tak tipu pedas so good job untuk produk ni memang sesuai lah untuk Ciki Dog yang memang suka benda buat buat macam yang pedas-pedas ni extreme extreme ni apa kan Okay, itu saja untuk video aku kali ini. Terima kasih kerana sudah sudi menonton. Dan jangan lupa tekan butang subscribe kat bawah tu. Bagi yang belum, Terima kasih banyak banyak Bagi yang sudah subscribe ya Apapun Ha ah, masuk Okay bye Check it out Over